نحمد الله ربنا وثنى له كل حين يوم جت احلى البشاير بميلاد الولد مرحبا يا قرته العين والفرحة تزين والله ان قلوبنا فرحة هايم للبلد نحمد الله ربنا يوم جت رحلة البشاير بميلة الولد نحمد الله ربنا وثنى له كل حين يوم جت رحلة البشاير بميلاد الولد إيه، مرحبا يا قرة العين والفرحة تزين ربي ويحمد لقلب الوالدين عيد وافراح وسعاده عساها للابد فرحة امي صاملين الرجال اهل السطار يوم حزت الوعد يا لا لا لا يا لا لا يا لا, لا سرته العين والفرحة تزين زان زان العمر وأيامه بأحلى ولد يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا زان زان العمر وأيامه بأحلى ولد جيت للدنيا وميلادك العيد الكبير والله إن قلوبنا فرحة هايم للبلد يحفظك ربي ويحمد لقلب الوالدين عيد وافراح وسعاده عساها بيت فرحة امك فيك وايامها والله تزيد يا نظرها اللي لها فالحياة تخرو سند يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا كان العمر وايامه باحلى وليه قد رزقني فيك ربي اله العالمين واستجاب لدعوة الوالدين لها الحمد صاملين الرجال أهل السطار يوم حزت الوعد يا لا لا لا يا لا لا سعد لحن